Thank <laughs> you. Merci-moi à merci-moi à vous, On est ensemble comme jamais. Que du sale. C'est bien de mettre le sentiment des on est ensemble. Merci.